लोडिंग से सही आने चाहिए शाह को इस पर मानो चल चार सौ दिए ले जो ना छो मैं तो उसका दे रहा हूँ चार सौ चार सौ दिए ले मनु का था मनु गेम लोडिंग ही नहीं थी शायद तेंजे करे मुझे लेग लेफ्ट की तरफ भाग रहा था लेफ्ट की तरफ बेटा हम चुके चुके चुके एक्सपायर्ड लोडिंग कर दिया पूरा यार ये पे 80 शॉट पिंग दिया दिए ने हां हां सही दियो दिया दियो पूरे ऐसा का कोई शटर मुझे का भाई ज्यादा यार मुझे शटर ही एमएसएल है 35 35 एमएसएल है मुझे पिंग हालत हिकिड़ो त तो किल कयो मां छह ॼण वारो मां बि न आहियां पुट फोर्टी पिंग थी वई मुंहिंजी चालीह वारी थर्टी फोर ॿाहतरि ते मुंहिंजी हले <laughs> मुंहिंजी थर्टी फोर थी वई आज़ुबा अड़े मां पियो वणा लॻो आहे बाबू खे महिणी हलो टे किल थी विया आहिनि ಅರೆ ತಪ್ಪಡೆ ಗೇಲೆ ಗಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಖಾಮ dio ಉಳಮಿ ಯಾವ ತಪ್ಪಡೆ ತಪ್ಪಡೆ ನಾನು ಮಾರೆ ಕಂಜರ್ ತವೇದ ಪಡೆ ಬಂ ಪಚಿಯಂ ಯೋಗಲ್ ದ ಮಾ ಕಡ ನಮ್ ಸಾಬ ಕುಜು ಬಿದೆ ಅರೆ ತಬಿ ಮಾರಿಯೋ ಚೋದೋಡೆ ओती भी करा अरे थपड़े ना चोंस तांग मारे ने थपड़े में गोली नहीं लगे ना अई वो हेदे होदे तो दे पियो वेजो का खबर दई भजी हो सोचते जो पूछ मर फकर अरे मुझे किल कर तो खड़ी है ओ यार इन क्या है या कड़ी या गन केड़ी है यार या नहीं गंदा सो गोली दो मरीदा ने एकड़ी ब गोली लूसी तक तत्कन दा ने पता कर दा ना पंजो चार्ज के लिए कैंटर का वो थोड़ो रूटीन चेंज करी पंदी आली में जी शायद के मैं वैसे तो यार मना मुझे ही गोली लगी है मना वो तो चौदह जो निशान होगा I kill this is my kill hacker the engine मेकडो है एडब्ल्यूएम वारो नालो बि एडब्ल्यूएम रखिया हुआ कंजर मां हिन जे पुठियां बीठो हुअमि मूंखे अलाए कीअं गोली लॻी अॼु पासे खां अची चिमड़ी कसमरा मां हिन जे पुठियां बीठो हुउमि डज़ अची गोली मूंखे न न इहो थोरी थी वेंदी आहे नेट में अड़े न पिंग मारे घणी थी हले ख़बर अथई चोटीह जी पिंग हले मुंहिंजो छा न यार वॾी सेट करिया आहिनि इंटरनेट पीटीसीएल वारा पीटी सेल वाला ना मिडिल ईस्ट में सही थी भैया मिडिल ईस्ट वारो सर्वर जेको आहे ना पंहिंजो ठीक पे हूंदो थोड़ो मुझे अच्छा वो भी रहते दिया तेरी सच अरे यार फिश वो भी तो पिंगे थे दिया अच्छे दी यूरोप जी यूरोप जी तकरीबन जो Killing हाँ। spree for the red team. Red team. हाँ जनाब